Eskola feminista aurkeztu dugu, gure praktika feminista gaurkotu eta egokitzeko. Prestakuntza saioak emagin dokumentazio eta Ekerpuntza zentro feministak eskainiko ditu. Horretarako, lankide eta sinatu dugu labeko idazkari nagusi Garbina Aranburuk eta idoia arraiza emagineko idazkariak donostian. Bederatzi garren biltzar nagusian, gure praktika feminista gaurkotzeko erabaki hartu genuen. Prozesu honetan laguntzeko, sindikatuko emakumeak aldundu eta gizon eta emakume militanteak feminismoan jazteko eskola feminista jarri dugu martxan. Sindikatuko liberatuekin abiatuko da formakuntza, baina urte hauetan zehar, labeko komunitate osora iristea da nahia. Bueno, gure ustetan, eh, hau kokatu behar dugu, bueno, sindikatuak eredu sindikala eh, birpentsatzeko prozesu oso bat indu, birpentsatze prozesu horren emaitza kongresuan ikusi dugu, eta kongresuan indaguna da, pixka bat, ba, kapitalarekin daukagun konflikto hori, ba, berrez augarritu, eta konflikto hori kapital lana terminoak izatetik, ba, kapital bizitza terminoetara pasatza. Horrekin zer esan nahi dugu, ba, bueno, ba, kapitalismoa, eredu kapitalista ez dala jasangarria, eh, bizitza duina ukatzen duela, ba, bueno, batetik, bazaintza zaintza lanak aitortu gabe jarraitze utelako, bestetik lan harremanen eh, prekarizazio horretan urratxu ematen ari dialako, zerbitzu publikoen merkantilizazio eta privatizazio prozesu oso bat martxan dalako, eta natur baliabideen ere, ba, neurrigabeko ustiapen bat ematen dalako ez. Horregatik, pixkatin daguna da, berrezaugarritu kapitalarekin daukagun konflikt hori eta bizitza sostengarriaren aldeko apustu bat egin. Horrek eskatzen diguna da, gure ekintza sindikala, gure ekintza eh, soziala, azte gure praktika sindikala ere berritzea, eguneratzea, lan moduak e, aldatzea. Eta horretarako, ba, bueno, e, bai ikusten dugu e, behar ditugula ere bitarteko berriak, bitarteko formatiboak, bitarteko ideologikoak emango izkiguna, eta horretara atorrere, apiskat ba, eskola feminista, ez? Ba, inbar degun, birmoldak eta guzti horretan ba, tresna bat edo ba, ba, lagunduko lukeen bitarteko bat e, izateko. E, lab sindikatua feministatzat izendatzen du bere burua eta horrek e, bueno, kompromesu batzuk e, eskatzen ditu, ez? edo bueno, e, hori ala izateko Ba, bueno, e, pausoak eman behar dira eta zentzu horretan ez, oso pausoa usarta eman du labek eta oso pausu eraginkorra ez, Azkenan, e, ba, bueno, formazioa beharrezkoa delako, ez? Eta eta zentzu guztietan beharrezkoa da, ez bakarrik maila teoriko batean, baita maila praktiko batean eta ere gehiago feminismo alatzen badugu, ez? Ba, pertsonaletik landu behar dugu, kolektiban konpartitu behar dugu eta gero, ez? Ba, kanpora begira, e, ba, bueno, aldak, barnera aldaketa guzti horiekin ere aldatuko dugu kanpokoa, ez? Orduan, eh bueno, postekoa da, ez, e, benetan Euskal Herrian olako e, eh, eskola bat martxan jartzea, ez. E, ba, bueno, azken aldean feminismoa oso modan dagoelako, eta, eta bueno, ez, guztio gaudea doz, ez, lelo edo, edo bueno, ez, irakurketa batzuekin, baina gero, ez, asko zezaiagoa da hori gorpuztea eta, eta praktikara eramatea, ez, eta ba, bueno, ikuste eskola hau, ez, ba, ba, bueno, eperuzerakoa dela, benetan e, inbertsio bat eh, egingo da, eh, eta, eta nik uste, ba, ba, ba, ikusiko dela eragina. Igual ez da ikusiko, ez, altzan behar ditugu emaitzako, eh, ba, betera, edo urte amaierara, edo, ez, arrazki bat, eta honen emaitza ez da, ez da ala ikusiko, ez, baina, baina, bueno, ba, feminismoa beti ez, inurri lanetan dabil, e, lan ikuste ezinak egiten, saretzen, eta, eta nizur nago, ba, ba, eragina eduko dula sindikatuaren barruan, beraien arte, pertsonalki, sindikatuaren arteko harremanetan, eta baita ez, labe kanpora begira egiten dituen eh, gauza guztietan. Gu pentsatzen duguna, edo ikusten duguna da, labeko eh, lab osatzen dugu pertsonak dugula konpromiso bat bai sindikatuarekin eta bai sindikatuak berak dituen plantamiento ideologikoekin, ez? horretan kontu ez da, sindikatuak berak derrigortzen gaituela, baizik eta gu sindikatuaren e, proposamen ideologiko horietan atzikitzeko, e, eh, erako responsable baten, esfortzu bat egin behar dugula, uste sindikatua dan hori, benetan gauzatzeko. Ez? E, adibide errez bat ipintzia ipintzea aprobate eh, asaltzeko euskararekin sindikatuak egin hartu zuen autua eta hartu zuen konpromiso, ez? Ez eh, sindikatu euskaldun bat izateko pertsona oro euskaldunak izan berzi eta hor mm, faseak ipini bazien ere pertsonak euskaldun du eta bestatzuk alfabetatu intzien guk egiten dugu planteamendu antzekoa, ez? Benetan nahi baldin badugu sindikatu feminista bat sindikatu asatzen dugun pertsona guztia feministak izan behar gara. Feministak izate horretan, pertsonak ez gara egun baten eh, feministak ez notzen, baizik eta feminismora txikitzen gara prozeso baten ostean. Prozeso horrek eskatzen du formazioa, prozeso horrek eskatzen du debatea, e, bai, prozeso horrek eskatzen da irakurtzea, eta rungu guztiok sindikatuarekin batera hartzen du kompromiso bat. E, prozesu horretara atzikitzeko eta e, kompromisori e, nola bai da bolontrezkoa eta gauzatu beharrekoa baldin eta sindikatuaren ibilbide ideologikoan aurrera egin nahi, nahi baldo.